Rider, bust you need it, I'll bleed off a parking bitch, I'm feeling like a demon Bitch, I came in, drifting on نتغدى لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا